Hej kamo, já si myslím, že ten horor je fakt dobrý. No, já nevím, jestli se takový nereálný. Ale má to dobrý děj. Hmm. Když myslíš? Hej Joši, držte hubu, já se na to koukám. Jdeme záchod. Kde je tak dlouho? To já nevím. Já nevím, mě nějak nechybí. Ondro? Ty vy jste strašný prudíš, já se za ním jdu podívat. Ty vole. Pojďte sem, pojďte sem, hej, rychle. Ty vole, zdrhám shit. Ty vole, co mám dělat? Mobil, zavolej policii, normálně. Šim ty, šim. Давай, припали, делай, Давай, делай! Ty vole, musíme, někoho, musíme zavolat. někoho zavolat. Ty vole, máš mobil? Ne, nemám, a kde je? Já v obýváku, vole. No dobře. Ty vole. Proč já, ty vole? vole, kde je? Proč se nevrací? Ty vole, to je v prdeli, kámo. Prdeli. To je v prdeli. Když se za ním podívá. Ty vole! Co? pičo, kde jsou, ty prdely? Kurva.